はいはいはい。Please tell me. Astor, ayıktım ya. Astor. Yasta, ayıktım yasta. يا اسطى يا اسطى يقتلني يا اسطى حبيبي والله كنت هموت